Ja, hallo, ich bin's wieder, eure Tia, aka Coffee Lush and Sorcery und wir sind wieder bei Ellen Wake, American Nightmare. Ja, ich habe den Weg hier zurückgemacht und dann wollen wir mal gucken, ob wir es diesmal gewuppt bekommen. Es müsste, glaube ich, Part 8 sein, wenn ich mich nicht ganz so sehr täusche. That's the security system? I guess it was too much to hope for an alarm in a fat rent-a-cop. Und die bösen Kräfte sind erwacht. Ruff, ruff, ruff, ruff, ruff. Aber ich bin vorbereitet. Ja. Dann also wollen wir uns erstmal darum kümmern. Da kommen auch schon so diese fiesen Leute angekrochen. Komm, komm, komm, komm. Interessant finde ich, dass ich zweimal schießen muss. von hinten kommen, ist nicht in Ordnung. Huiuiuiui. Komm, du bist dran. Okay, ist hier jetzt noch jemand? Nein. Aber ich muss nicht wir darum kümmern. Die Frage ist, ob ich jetzt dann, ich habe ja äh, noch äh, Blendgranaten, ob das dann im Zweifelsfall auch helfen könnte. Da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher. Ah, irgendwas wollte ich doch noch sehen hier. Irgendwo... Genau, Course, meine Pumpgun hat nicht mehr so viel Pump. Da brauchte ich noch so ein bisschen was. Ja, ja, ja, ja. komm her, komm her. Juhu, juhu, juhu, juhu, juhu, juhu, juhu. Weg. Bist du dran, Freund. nur nach hinten gucken. Ich trau den hier gar nicht über den Weg. Ja, ich wusste, dass da jemand noch kommt. Na, na, na, na, na. Jetzt bist du dran, Freund. So, jetzt machen wir das hier fertig. Kohle ist. Äh, ich brauche, wie ich gesehen habe, ähm, gar nicht so oft äh, meine Batterien hier erneuern. Wenn ich äh, nicht die ganze Batterie verwende, geht es nämlich wieder zurück. Das ist das Geile an der Geschichte. Komm, gut. Nimm, nimm, nimm, nimm, nimm. anderen Freund. Hey, hey, hey, hey! Komm, los. Ich brauche unbedingt Licht. So. Nicht, dass wir es wie beim letzten Mal machen mich dann Knille machen. Das will ich jetzt auch nicht. Ich will das jetzt echt durchziehen. Habe ich nachgeladen? Moment. Ich lade mal ganz kurz nach. So. Kann ich hier noch was nehmen? Very good. So. Machen wir das hier nicht kaputt. Ich wollte jetzt nochmal sehen, ob es hier irgendwo wieder eine Seite gibt, die ich erhaschen könnte. Da darf ich wahrscheinlich vermutlich nicht hingehen, aber ich probiere es einfach mal. Komm, lauf. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns ähm, auf das Ende des zweiten Kapitels hin bewegen. Okay, hier kann ich nichts nehmen. Wahnsinn. Ich mag die Geräuschkulisse. Mmh. Ach, ich, finde es ja echt scheiße, aber irgendwo, ich, ich bekomme einfach nicht diese ganzen, ah, die ganzen Seiten zusammen. Das ist, finde ich persönlich echt ätzend. Weil ich meine, letztlich, ähm, die ganzen Seiten erzählen ja auch eine Story. Und die geht euch natürlich jetzt auch so ein kleines bisschen abhanden. Eben, äh, weil ich jetzt hier nicht äh, alles komplett, äh, komplett zusammenbekommen. Auf der anderen Seite natürlich, ähm, ich, ich komme bei manchen Koffern mit äh, besseren Waffen nur dann dran, wenn ich halt äh, ja eine gewisse Anzahl von äh, diesen ähm, Notizen gefunden habe. Ja, also so oder so, da sind wir jetzt momentan ein bisschen gearscht. Hm, jetzt gehen wir hier mal rum, gucken da mal nach, ob es hier irgendwas gibt. Ob hier irgendwo... Aber ich glaube nicht. Dann gehen wir mal rein und schauen mal nach. Und für die Pappengun könnte ich da auch was aufnehmen? Nope. Okay, okay, okay. Genug herumschlawenzelt. Wir gehen rein. Oh. The champion of light can feel the fragment of the signal in his pocket. The weapon that can change what will be. It's incomplete, but it's all he has. Es war spät abends. Der Sommer war schon fast vorüber. Hm. Hm. Ich hasse solche Rätsel, <laughs> weil ich mich daran äh, endlos blöde anstelle. das bringt uns, glaube ich, auch nicht wirklich weiter. Oder doch? Ich denke nicht. Nein, ich denke nicht. Okay. So, hier war jetzt nichts Großartiges. Dann gehen wir mal nach hinten. Ähm, hier gibt es nichts. Da gibt es nichts glaube, ich muss wieder nach draußen gehen, um irgendwas zu suchen. Weil ich denke mal, hier ist jetzt nichts, was ich mir dann greifen könnte. Oder? Wieder ziemlich blöd gemacht, finde ich. Ähm... Ah, okay, Zeit ändern. Es war spät abends. Und welche Zeit soll ich jetzt nehmen? AM? Ähm... AM. Ähm, es war spät abends. Das könnte ja dann in dem Sinne heißen, 2.36 wäre schon im Bereich des Möglichen. Äh, AM heißt ja äh, morgens. Der Sommer war schon fast vorüber. Oh, ich denke, wir haben es richtig gemacht. Oh hell, this isn't going right. <laughs> You've been up to something, haven't you? Too bad it's not gonna do any good. I'm a better you than you ever will be, and I've got all time in the world. Everything you've got's going to be mine. Your life. Your wife! <laughs> what are you gonna do about it? The sun's never coming up now. I could keep this up forever. Anfangsszene, äh, ganz zu Anfang, oder? The rush of darkness is unstoppable. Time itself twists and tears, sweeping the champion of light back with its dark currents. Again he enters the world, but now he sees the trap for what it is a maze that loops back into itself. I'm... I'm here again. They sent me back. Mm. In Bright Falls, I was constantly under attack by birds that were more shadow than flesh and feathers. But this is an evolution. Some of the taken were actually capable of turning into a flock of birds to escape my attacks and turning back into human form to make surprise attacks. Na, da können wir uns ja mal freuen. Äh, Habe ich noch andere? Das Gespenst? Die anderen haben wir uns schon angeguckt, oder? Doch, haben wir. Okay. Mm. Oh, das wird knifflig. Ah, da, da, da, da. Was haben wir hier? Eine Leuchtpistole. Vielen Dank. Endlich. Okay. Ähm, ich schätze mal, die brauchen wir auch, ähm, was die Birdies angeht. Sieht schon wieder so suspekt aus hier. Hopp. Ähm. Nein, <laughs> das, das wollte ich jetzt gerade nicht machen. Äh, ich wollte mal hier gucken. Hm. Okay, Freunde der Nacht, jetzt geht's los. das haben wir doch geahnt, oder? What the hell? Hey, hey, hey, hey! Oh, oh. Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp! Okay. Ist der andere one noch am Leben? Nope. Okay. Hopp. Seite. I'm trapped in the darkness. He has started appearing to me. Mr. S he can travel back into the world effortlessly, and he loves to rub my face in it. At first, he was just an echo in the darkness, a flicker beyond the edge of my vision. Now he started showing himself, getting bolder all the time, telling me what a great time he's having in the world while I'm stuck here, and what he plans to do, especially to Alice. All the moves I have left are dangerous and desperate. I have no choice. I have to hunt him. Ja, die Frage ist, ob wir Alice wiedersehen, oder? Hm, hier ist nichts. Nope. Okay, dann gehen wir jetzt weiter. Hm. Okay. Ähm. Mach! Hinne! Äh, es war nur ein Birdie. mit Emma, sp Emma sprechen? Hm, aber Emma ist doch tot. Oder sind wir jetzt wieder tatsächlich in der Zeit zurückgereist? Hm. Ich nehme mal ganz stark an, dass wir dann auch hier... Oh. Wo? Aber hier war doch eben... Da, genau. Hier müsste an der Seite sein. Kann ich hier rein? Nein. Okay. Was stand da? Komm, zeig her. Ja, okay, aber da haben wir ja schon zugeschlagen. Emma? You here? haben hmm. wir. Okay, people, it's Eddie Rodman here with a few hours to kill. And there's nobody I'd rather spend them with. Nobody else in the whole world. <laughs> oh boy, that'll land me in hot water when I get back home. Das an der Seite Well, just in case my wife is listening. And you always are, aren't you, baby? Let me tell you, you are the exception, and the prettiest lady I ever saw in a boot. But I'd really like to spend some quality time with you <coughs> listeners, because, well, tonight's one of those nights. You're sitting in the studio and you kind of forget how long it's been or what day it is. You just sit hmm. here and go through the motions. You might as well have been here forever. You keep talking, but you don't even know what you're saying. It's like you're on automatic. You can't stop the ride. Na gut, gehen wir wieder mal rein und schauen nach, ob sie da ist. It's like um. Wow, it is you. I, I guess all of it really happened. You remember me? Kind of. I felt weird all day, like I could almost remember a dream I had. And then, just before sunset, I remembered the page. Yeah. I'm going to have to go get those things again. Not all of them. I... I went out and got them. Well, most of them. I felt stupid at first, but then it was getting dark, and those, those things started showing up, and one of them made off with the battery. It ran into the railroad tunnel. There was no way I was gonna follow him in there. Sorry. It's good you didn't. You should be careful. I mean, really careful. Yeah, I, I kinda remember something. Something bad happened to me, didn't it? Forget it. It doesn't have to happen again, okay? Just do what I say. Yeah, okay. God, this is too weird. Am I going crazy here? Just go get that battery. Try to stay calm. You're perfectly sane. We're caught in a time loop. That's why this is happening again. I... I believe you. God, I feel like I might just lose it any second now. How come you're not freaking out over this? Because on my personal weird shitometer, this just doesn't rate. Look, I know something happened to me before... You're gonna be okay, if you just keep cool, okay? Thanks for getting this stuff for me, it's a big help. I hope so. Are you gonna make everything blow up at the oil field again? I have to. Well, whatever the hell else you might be, at least you're not boring. Nein, das kann man nicht gerade behaupten. <sighs> Okay. Just the battery. That'll save time. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dann holen wir die Batterie. So, wir müssen dann... Habe ich noch genug? Ja, ich... Oh, Moment, vielleicht kann ich mir noch ein paar holen. Ich glaube, bei diesen Bedarfen, die ich jetzt gerade habe, da kann ich, glaube ich, irgendwie bis zu 150 äh, von den Munitionen hier tragen. Ich schaue mal gerade nach. Na, das, äh, nö. Okay. So, gehen wir mal hier drum rum. Kann man hier längs? Da können wir längs. Okay, hopp. Hm. Und da wird wahrscheinlich jetzt wieder dasselbe Video laufen, oder? So this chick just came up to me and said she's my biggest fan. I know. They all say that, right? And she's giving me the eye. So I make a couple of moves. We have a couple of drinks. And then things start happening. But I say I have to go to the bathroom first. Uh-oh, right? She's got no idea. Watch this. This is going to be priceless. Mmm. Mmm, that's nice. I thought you'd like that. Are you tense? You feel a little tense. Maybe a little. I had a crappy day. Yeah? Don't worry. It's improving real fast. Yeah. Hey, don't stop. It's just getting good. Watch this. Online. White Springs doesn't exist. It's a fictional town from the TV show I used to work on. It was Any Place USA, a place we used as a backdrop for whatever strange story we had that week. One of the stories I wrote for the show involved a man, the champion of light, fighting his evil double, the herald of darkness. It was something I'd written back in the real world, something I had a link to, a framework I could build on. I had adapted it into a new story, this story. Okay. Gut, dann holen wir jetzt die Batterie. Hm. Hier müsste irgendwo auch ein Zettelche sein. Da ist ein Zettelche. Okay. Now Night Springs is in Arizona, although not for long. It's in Arizona because whatever the town that has become Night Springs is really called is located near one of the thin, worn places in the world where dreams and reality flow together and life is always a little strange perfect analogy for Night Springs. I can't return to the real world, I've tried, but I'm operating on dream logic, forcing the door open a crack so I can slip through. I can enter the strange little town of Night Springs. All I did was put in in Arizona for one night. Hmm. Noch sehr viele fehlende Seiten. Oh, das wird toll. Ähm Ach, ich bin mir so unsicher. Well, this should be perfectly safe. <laughs> ja, just need her to charge this up. Ich lasse mich auf die Spideys gar nicht erst ein. Okay. Aber ich glaube, da habe ich überhaupt gar keine Wahl. Okay. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Kribbel, die Krabbel, die Kribbel, die Krabbel, die Kribbel, die Krabbel. Kribbel, die Kribbel, die Kribbel, die Krabbel. Look, flick, flick, flick, flick, du, du, du, du, du, du. Böse Spidey, böse Spidey. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ich hab mich verfranst. Hey, hey, hey, hey. Komm, lad nach, lad nach! war doch eben was. Ich hasse Spinnen. los, los, los, los, los. Äh, ach scheiße, die habe ich nicht mehr. Äh. fuck it. das, das Blättchen. Take it. Man muss rumgehen, um das Blättchen zu nehmen. Okay. Uh, äh, boop. Quatsch. Boop. I know that when I arrive, the clarity of vision I have now may disappear. I've made my plans. I prepared for this. But I know the transition from the dark place will be hard on me. And not just physically. It may affect my mind, my memory, these pages should help me remember and focus. That's worked for me before. Even if that fails, I think I will be able to trust my instincts. I'm navigating my own story. I'm hoping I'll know where to go and what to do, even if the details elude me. Ich glaube, ich habe ein sehr großes Problem. Ich habe zu wenig Munition. Ich hoffe, dass ich jetzt Nimm. Äh, ich kann es nicht mehr tragen. Ähm. Ah, hier ist doch irgendwas. Ah, ich bin gerettet. Woohoo. Okay. I found the battery. Okay, I'll charge it. Here, try not to get killed. Okay. I'm gonna take care of this. Try to stay calm. Look, what if I just... What if you stay here with me, please? I'm sorry, but if I don't deal with this, no one else will. Ugh, yeah, I guess. It's just that this is getting really creepy. I believe this is real, but I don't understand any of it. I'm getting scared. I, I can't believe you're so calm. I get scared, but I've had a lot of time to get used to it. Mm. That helps. The guy who looks like me is the reason this is happening. I caught up with him, but he swept me back here. Back in time? Yeah, it's a trap. We'll be doing this forever unless I can break out of it. How are you gonna do that? I'm working on it. I came prepared, but things got kind of scrambled when I arrived. I'm tracking down the things I need. Yeah, well, feel free to climb back into your DeLorean or whatever it is you do. <laughs> Okay, Babe. Ja, ich denke mal, hier machen wir einen Cut. Nee, brauche ich immer noch nicht. Okay, äh, hier machen wir einen Cut. Ähm, Und zwar, ich denke mal, äh, gleich geht es mit dem nächsten Part weiter, aber ich wollte es ja so ein bisschen knackig halten. Ich glaube, ich bin sowieso über eine halbe Stunde gekommen. Ich bin mir da nicht sicher. Ähm, ich hoffe, äh, euch hat das gefallen. Ich war äh, heute ein bisschen ruhiger, wie ich zugeben muss, aber äh, ich muss auch sagen, äh, die äh, Wärme setzt mir schon ein bisschen zu. Ihr wisst ja, das Alter. Ne? Im Alter, da kann man eben so starke Wärme dann nicht mehr vertragen. wir sehen uns beim nächsten Part. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis dann. Tschüss.